uqala phi ufunda ziziphi izinto abantwana abastraglisha kakhulu ngazo and then looking at what are the things ke ngoku that can be done by the teacher to actually help umntana othile into yoba akwazi ufunda zininzi ke izizathu ezingunobangela ukuba sibe nale ngxaki yokufunda okokuqala outdated techniques zokufundisa abantwana iindlela zokufunda ufike esikolweni utishala ujongene nabantwana abayi-50 abayi-60 utishara ke ngoku ongakhange alungiswe okanye aqeqeshelwe into yokuba afundise le klasi inkulu kangaka kulapho ke ngoku ufunda wanda angena khona Fundawandi is a world-class multimedia course that focuses on teachers teaching African languages from grade R to grade 3. and in no-fee schools. What do I mean by multimedia? We use videos, videos that show a teacher in our no-fee schools teaching a class, a class of 50, of 45, and facing the same challenges that most teachers in South Africa are having. studio zethu ke we have created them under creative commons what does that mean ithetha ukuthi awunidi fee of subscription inye into oyinidayo laptop yakho and internet ufunda wande usebenzisana nesebe lezemfundo lase-eastern cape esiza ke ezokwenza le intervention yakhe le intervention iza nocoach ucoach oqeqeshiweyo ukuncedisa utitshalakazi phi eklasini kanye ngeveki siza nee-resources kodwa ke siyongeza phezu kwezaa resources zabo ngee-big books ngee-posters kunye noonotshelu zabezandi ufunda wande ke uqale nge-eastern cape ithi ke loo nto uqale ngesixhosa emveni kwesixhosa kuzawuza ke zonke iilwimi zalapha emzantsi afrika ngoba kaloku sifuna wonke umntana walapha esouth africa akwazi ukuphumelela kodwa sijonge phambili ukuba kaloku sifuna uyikhonkarisha isouth africa yonke eh, eh. Having interacted with the teachers in these no-fee schools, we know for sure that our teachers have passion for what they are doing. They love what they are doing. They are dedicated to what they are doing. So our videos,